Apenas despierto lo enciendo La puta ley se queda viendo Ya es parte del show, nunca bajamos avión Navegamos con esta bandera Hey, aquella noche hicimos un after de aquellas Con enanas y botellas Viendo las estrellas, ya tú sabes todo high Fumando mucho hay siempre ando bien high Droga tenemos que multiplicar Gracias a Dios y a la droga Esta suba no me ahoga Vengo a hacerlo así con mi estilo Puro original, mira, míralo, dímelo Tú sabes que el que llegó Nosotros estamos locos pero bien salvados de coco Fumamos y rebotamos con pastilla Esa niña era nueva, ya era la mía Pero sordiao mira que no me han podido bajar Espero nunca pasé no me meto como ver soy. Apenas despierto lo enciendo La puta le se queda viendo Ya es parte del show, nunca bajamos avión Navegamos con esta bandera hey, eh, Aquella noche hicimos una de aquellas Con muchas nenas y Pero ya quiero ser más